Вот, в Factory. Ого, тяжелый, блин. Нифига себе. Ну, коробка наверное, поменяю. Скорее всего. Ремануфактура у меня есть фирменный диск. Де мене фактури нету. О, R-мануфактура, да. Ну, есть у меня этот диск, в принципе. Ну, уже все нормально с ним. Ну, коробку я поменяю, да, потому что или крепление мне лично не, не очень нравится. Вот. Вот. Буклетик тут видно такой смачный. Что он тяжелый такой, нифига себе. Буклет. Буклет охрененный, ни себе. Да. Супер. Тут я слушал, вы Так, это был проект DJ Колдун, сейчас, ох, тяжелый такой, да. Включу что другое. Все в кулечках, все отдельно. Я сейчас включу что-нибудь еще. Пока выключу.